啊。 Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time. alright if we just T'ho imagines? L'amor no entén de gènere. Si ho pateixes o ho presencies, no ho dubtis, denuncia-ho. I som per ajudar-te.